Hola dolces, què tal, com esteu? Jo sóc Frank Surimi i vos dono la benvinguda un dia més així al meu canal YouTube. Avui vos porto una recepta d'unes galetes veganes, que són les galetes de cacauet. Necessiteu molt pocs ingredients i es fa d'una manera molt senzilla i molt rapideta. Perfecte per passar aquests dies en el confinament. Vinga, va, no m'enrotllo més i comencem amb el vídeo. I els ingredients que necessitarem per a fer les nostres cookies de cacauet veganes seran 62 ml de margarina vegetal, 62 ml de crema de cacauet, 62 ml de llet vegetal, un got de sucre, en aquest cas espanela, després un sobret de gasificant, substituïble per llevadura o per bicarbonat, dos gots de farina y chocolate. Y otra vez que editas això ya pueden comenzar a donar forma a nuestra masa y hacer los galetes. El primer que farem será ficar el forn a escalfar a 180 grados en calor del device. Y ahora fiquen la margarina, la crema de cacahuete en un bol y el sucre y ho B fins a obtener una barrecha homogénea. Ara ficarem la llet vegetal a la nostra barreja. Val, doncs una vegada tot ben integradet, ficarem la farina i el sobret de gasificant. Molt bé, doncs quan ja tinguem una massa consistent, el que farem serà ficar-li el xocolata i ho barrejarem per a integrar-ho bé a adentro de la massa. I anem a fer la forma de les galetes. El truc està en agafar un poquet de la massa, fer una boleta i aplastar-ho una mica per donar-li donar la forma de, de galeta. I així amb tot ho ficarem sobre una bandeja de foc i al forn. Bueno, perres, aquí teniu el resultat de les nostres cookies veganes de cacauet. Eh, no us oblideu que si vos ha agradat el vídeo li doneu un like, vos subscriviu al canal i també ens seguiu ja que esteu en les meves xarxes socials que ahir també estic molt actiu i més aquests dies. Res, jo vaig a menjar-me una galeta i, i vos deixo ja, eh? Un mm. brutal. Bueno, això està boníssim, teniu que provar-ho, eh?